كل مني ما بقيش همني سيدي لا تعذبني اللي بيني وبينك سهلة لا ما تجيك ما تجيني غير سير وخليني بكيت لي عيني درتي في قلبي حالة منك ولا منك ولا منك ولا منك منك ولا water